ਮੇਰੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਤੂੰ ਜਾ ਉਤਾਰਿਆ ਖੜ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗਿਓ ਇੱਕ ਧਾਣ ਵੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਤ ਕਰਦੀਆਂ ਮਾਣ ਵੇ ਡਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਤੂੰ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਵੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਤ ਕਰਦੀਆਂ ਮਾਣ ਵੇ ਡਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਤੂੰ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਵੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਆ ਖੁਦ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੈਨੂੰ ਵੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਆ ਖੁਦ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੈਨੂੰ ਵੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸਾ ਤੇਰੇ ਆਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਸਾਂ ਅੱਜ ਕੱਢ ਲੈ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵੇ ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਪੁੱਤ ਕਰਦੀਆਂ ਮਾਣ ਪਾ ਲਿਆ ਸੋਨੇ ਹਾਲ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਤੂੰ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇਰਾ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਸੋਨੇ ਹਾਲ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਤੂੰ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਵੀ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਵੈਰੀ ਜਾਨੋ ਮਾਰਿਆ ਜਿੰਨੀ ਰੋੜ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਤ ਕਰਦੀਆਂ ਮਾਣ ਵੇ ਡਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਤੂੰ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਵੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਤ ਕਰਦੀਆਂ ਮਾਣ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੱਚ ਲਿਖ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਨੇ ਗਾਲਿਆ ਬਰਚਿੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੱਚ ਲਿਖ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਨੇ ਗਾਲਿਆ ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਜਹ ਕਰ ਕਰ ਹੋਣ ਵੇ ਮਾਵਾ ਜਾਂਦਪੁਰ ਵਾਲੇ ਇਹ ਜਾਣ ਵੇ ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਪੁੱਤ ਕਰਦੀਆਂ ਮਾਣ ਵੇ ਡਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਤੂੰ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਵੇ ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਪੁੱਤ ਕਰਦੀਆਂ ਮਾਣ ਵੇ Thank you.